you Thank you. कायदा मेरे गुरु ने बनाया है और इतना खूबसूरत कायदा बना और बनाया उन्होंने कि दिल्ली से बजाओ उस घराने से बजाओ तो भी उतना ही खूबसूरत मुश्किल पड़ेगा थोड़ा पड़ा पंजाब से बजाओगे तो भी इतना ही खूबसूरत बजेगा ये दोनों ही घरानों से बजा सकते हैं इस कायदे को बहुत अच्छी बंदिश है هل تقدر هكذا؟ تبقى كتب